Существует два основных варианта наклонов. Это сидя и стоя. Рассмотрим оба. Сидя. Поместив штангу на плечи, сядьте аккуратно на лавку, расположив ноги таким образом, чтобы стопа была далеко перед вами, а в коленном суставе был тупой угол. Плавно начинайте наклоняться, практически опускаясь животом на лавку, при этом не расслабляя поясницу. Разгибаясь, не заваливайтесь сильно назад. Наклоняйтесь на вдохе, разгибайтесь на выдохе. Стоя. Поместив штангу на плечи, поставьте ноги шире плеч, стопы параллельно. Чуть согнув ноги, отведите сильно таз назад и начинайте наклон, не расслабляя поясницу. При этом ладонями не зажимайте снаряд, просто придерживайте снаряд пальцами. Разогнувшись полностью, выпрямитесь, напрягая ягодичные мышцы. Данное упражнение следует выполнять исключительно объемами, от 6 до 10 повторений в 4 рабочих подходах и с небольшим весом. Вес подбирается индивидуально – Основной критерий подбора рабочего веса – это ощущение полного контроля над прогнутой спиной. Если вас начинает ломать в грудном и поясничном отделе, или же вы интуитивно начинаете укорачивать амплитуду наклона, то снижайте вес. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.